Thank you. minulyo. Terutama Bapak Yai, Bapak Alim Ulama, Poro Bini Sepuh, Sesepuh, Poro Wasubitri, Jalah Poro Sujono Sujaning Putih, para mahamuni muni lan para pujangga pujangining negeri ingkang minulya pertama-tama sumangga kula dherekaken muji puja puji syukur wonten zat Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika kula saha rombongan kesenian jemblung campursari wiyati mulya saking dusun Mojoarum dukuan kademangan sebawa nengarsa jengandika sedaya tan wonten rubedo wonten ing tengahing marga sedaya pinaringan keselamatan kesarasan ugi pinaringan kamulian ugi pinaringan kabejan bejane nopo sindene telu ya teko saka bareng lan saka gajah hoyo gajah hoyo kastina <laughs> lan mugi-mugi wonten ing dalu menika pementasan kesenian jemlung wijati mulya saking di Mojaro mugi-mugi tan wonten rubeda ingkang anegasi wonten ing sajroning pementasan lan mugi-mugi sedaya pinaring ngono kawilujengan wiwit menika saengga saterusipun kula sarumbungan inggih ngaturaken sedaya kelepatan anggen kawula sebo weneng ngarsanipun Suparni anggen kawula sebo weneng Bapak Suparmi Suparni dini wonten Kirang Sopan santunipun Ngeni Dateng menopok kemawon Fetlia Soho Kelakuan ingkang kirang rasepaken dateng pengalih panjenengan sedaya kula saha rombongan minta guming pangap sami dungateng Bapak Suparni sak keluarganipun sedaya dene wonten ing dalu niku kula atas wakil saking Bapak Suparni Mbok Rohmatin iki meniku anggadai kajak soho niatipun inggih menika mala kramekaken utawi nikahaken dhateng ingkang putra ingkang winastan Rahaden Saifuddin Nurhuda Pikanto retno saking negari Rejo. kula ngeten niku ya muga-muga lek ponakan kula piyambak niku nggih. Jaran bali rejo niku sederek kathah sanget kula. Mugi-mugi ing atas pernikahan menika dadosaken sakinah mawaddah warahmah dados keluarga ingkang lintas kuno ilawiha dados inggi menika kekalihipun penaringan ayam utawi anteng Ayam utawi anteng menika mengku suraos ingkang ageng sanget anteng menika Syaipuddin Nurhuda senadyan to menika wonten sejatosipun wanudya ingkang sulistya ing warna kaya sindene Pak Jaeni nggih Nurhuda kedah anteng kemawon antengipun ora ana wanudya sing ayu kejaba bojoku dek bojoku dewi desi arum sari ugi semanten orang no satu yang bagus rupane kejobo bojoku dewi yogi sai budet norhu norhuda dados meniko sesuai kalian ritas kuno ilai ilaiha anteng engbo bo ing bojo utawi anteng ing aswaja aswaja menika bojo Para hadirin ingkang kawula mulyakaken Inggih sekinten saking hajat dawuh niatipun Bapak Suparni sak keluarganipun sedaya Anika ingkang putra mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wiwit sameniko saengga sak terus amin amin ya robbal alamin dene wekdalipun menika sampun dalu wekdalipun menika sampun dalu badhe dipun milai inggih menika lampahanipun lampah rabine suwangsa inggih menika pikantuk putra dulang emas putrane sang prabu luka luka yanti lan mugi-mugi Gusti Allah Taala sageta mugi inggih sak badya ambarokai dateng pun Saibudin Nurhuda lan Desi Arumsari Sohro ingkang binting dipun menopo menika dipun nurwak murwokolo dados ingkang dipun ruwat Saifuddin Nur Huda darasan Mif Rotul Mif Rotul Hanifah Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring kawilujengan dateng Saifuddin Soho Mif Rotul Hanifah Soho Bapak Supardi Sakruar Supardi Sakruar Kanibun pinaringan kata rezeki ini karena pinaringan keselamatan so pinaringan gede barokah pun kan pinaringono dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin ini kalau cekapis manten kemawon acara kula menawi kawula panjang lebaraken di menika punipun sampun dalu lan mugi-mugi kelampan menika dados nolmaning penggalih dhateng panjenengan sedaya lan mengke menapa kesenian kesenianipun yang ini nopo lagu-lagu mugi-mugi sakit karena ini penggalis panjenengan lan mugi-mugi wonten eng dalu menika pementasan saged langsung pinaringan tan wonten rubeda ingkang anegasi amin ya rabbal alamin lirido mau tamawa wa bisa mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Nabi Mustofa wa alihi wa wa ikhwanihi wa diwatihi wa aulatihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in syai'ul laumul fadihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ila Kadroti wa Nabi Adam Siti kawa istri Nusbud Soleh Ibrahim Yakub Yusuf Ayub Zakaria Yahya Jokitis Daud Sulaiman wa Nabi Ilyas Nabi Khidir Nabi Musa Nabi Nisa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Syaitullahumul Fatiha A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا amin ya يا رب وإلى Malaikatul Jibril Mikail Israfil Israfil Wamungkaru wa nakiru Wa ridwanu wal malaikat Tawwam Abiyalit karubiyin wa zabaniyah Wal malaikatul tawwush wal aruman wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa khusyun malaikatul kasim sayyidul lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى kemanten harus ini jalasan Bapak Suparni sakeluargani pun sedoyo pinaringono keselamatan bibit menikah sakur sakurun dipun kakak telah jadi pun nyambut jamil Syaikul lahumul A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa ila Syaibuddin wa ila akal bakal cikal bakal ingkang kebakal banjar sekarangipun Bapak Suparni sakeluarganipun sedoyo Syaikullahumul Fatihah nawaitu sakoroban kaya kamal maestro joko parman sinten to ingkang pinarak tinangkil ing projo joko wonten keringipun menika Yalmo Lu domangke kakang kakang ngedipati putet pak wajo sak derengipun asak riwet duko wonten ngabian toro kulo ngaturak ingsun pangestune ingsun tanpa nama kula tampi dadosa jin ya kepenak nglungguhmu kados boten kirang prayoga tamtanus kula wonten dawuh padha becik sebab nuninggih rekah pangestu dalem rumampah wonten marga boten wonten rupeda ingkang ada asam sungkem ing pekti kula konjo andhap ing kepoto iya iya yai tak trimo kanthi dadiake sukarna ing penggalih pangestune ingsun tampang ana nggih lo jimat waripe jemblung kumar jemblung Dome wis atrem sing paling jauh njingkat ngeprok dandan. Amo kabeh. Iya, karepe sing kaya ngene. Gimana ngopo tekan iki? Cuma hmm. Uwes ngomong ini. Uwes. Mboten kraos. Wah, lha iya, Mas Jo. Lah uwes aku dhewe yo ndak kraos Hmm. Ya ya ji. Wonten dawing pangandika kakang Dibati. Hah. Eh, werasuan ana ing ngarsa dalem Sang Prabu teko ana ing negara Kuparman kene kok beda karo padatan nyatane ayem tentrem ora ana rubeda apa-apa ana ing praja Kuparman kene lan engsong nyeling nyeling ake mama ing mati karang peradisan waduh waduh waduh yai ayo ono salah sawi jining kebun kebunan ono salah sawi jining patek jalan rawe rawe angrang sang langit Yo, we running rompong. Orang mung rone klopot gunung-gunung padha bebujingan angrang sang langit. Ilining banyu kang wening tertane ditampa ana ing waduk kinaryo Hmm. ilen ilening pasawan kelawan patek dangan aduh yai kok bejo temenan wong ing saka praja kuparman kene ngatonake yen kuasa ning yai prabu sami aji yai para buamiram ya iku mau wus ditampa karo para kawula Ya uga wis diestokake dawuh apa anane dawuh Yai Aji kang paring praja kuwangan kene katane. Ing pategalan Polowijoan ngrembuyung. Polo kesampar, polo kesandung, polo kang kependem, polo kang tumemplek, polo kang kumlawi. Ugo para kang gumantul contone apa contone kaya ta pelem ala kang cumemplek contone kaya ta kebal lan sakagane kuwi mau ala kependem kuwi telo lan saanggane katon angger mbuyung kadi tanem negeni gumadung katon ijo royo-royo para kawula gus mono para prajurit mantri bupati padha netepake lan padha ngestake gawe marang Kyai Amir nyatane ya kuwi prajurit olah kaprajuritane perang ya uga latihane ana ngepakake senjata limpung pedang tameng lan sakandane apa dene ngepake marang salah sawi jining pusoko kang ampuh gawini nyatane insin mider-mider ono yang karang pradisan anggone ulah kridanin perang wah tak rungo ake tinggem lubuk ayo banjur tak cidegi kuih suarane mul. perang kok ana ing kamaran kaya tumor. Para mung tani padha sengkut pangulae ngetekanen. Tan ana bumi kang satengkang sel kabeh tinanduran tanem tuwuh ingkang ora kabeh. ana ing madyaning pasawan uga semono tinanduran pari pandya batari sri gumelar ing bumi wayah rukni sari kang pinangku ing pertiwi kowe itu kowe wis bodho tantun ono meneh sing wayahe ngepeki. Lah iki yo bejo banget negari sing kaya mangkene lan masyarakate uga tentrem ayem jalaran ora kurang tandang kelawan banget. Sejeni ora kurang sandang kelawan pangan. Iya iku bisa subur makmur. bisa kepenak raharjo ing kuno kabeh para kawula padha ayem atine tentrem atine seneng atine pengen apa wae keturutan yo meneh kok pengen pepanganan lagi yo pengen sinden ayu ayo ketekan tak gandani yo nah pokok rasa si teman tak gandani lek sesi teman gue yo gue kok ora kena sesi teman gue mang roh roh dituruti jalu opo ya ketekan gue sesi teman Wis dibujuk sesi teman yo ora kenang. Kenang. Wis kaya ngono kuwi disremeni ra kandhani. Ya kuwi dheweke sindene ora elok. Apa meneh nang gubuk asmara ya ora kena. Gubuk asmara le urung disahne karo pemerintah urung disahne karo Pak Naik. Ya kena kuwi mamung tembangan, tembangan kuwi mamung ora dadi boyo pangopo. kuwi mung tem tembangan mangke toko kadibati sampun ambombong atinipun ingkang rai tambah bedodok lho nyatane yo enek terus kepiye yang gonmu paring dawuh marang pun kakang kakang diwati syarehne iki ingkang ngaputra Raden Kiman Suwangsa yaiku arsa mundut silaning akrami inggih menika kula pados pujangga lho pujangga pujangganing negeri kene akeh ono ing karang pradesan kene akeh banget kae para wasupitri brahmana resi para sujana sujaning buti para maha muni para pujangga pujangi sing akeh-akeh banget yen ono ing tanah Koparman kene ya yai sarene kuwi mau yo sing keplopet ya dipati umang Ya Santiago. Satyo. Satyo engkaryo ya pindhawake marang putramu. Kelawan. Ya ibu putri saka ndulan Mas sing diarani Kusumaning Ayu Retno Tekowati. ayo ah, ngono eko ati wis teko yo ah kene ayo kuwi kemplinge kuwi tutukan kemplinge ditutup yo kuwi bisa kalte sakake ora mung ana ing tengah wong iku ya sakawemu ana ing sajroning sore ki yo akeh barokahe. Loh. Engko. Ta wis kok derek. Ya Nabi salam alaika. Ya keluarga sakinah mawadah warohmah iya ya i sing kaya mangkun iki pancen ya wis dikersakake senajan to di kaya ngopo pancen iki padha dikersakake lan yo uga semono ento jodoh yo kersane Gusti engkang Maha Agung nuning gegang kang diwati Hanjrah ingkang puspiturum Kasiliring samirono Mereka samono arsa nglamar kusumaning ayu Dewi Tekowati kang ana ing negara Dulang Mas Ange wis kedisian putramu iki lho kirawu rumahe mung praja ngejahi kuwi uga bakal kis lan bakal lurus nyang kene jarane wong tindak angkara murka sungah angah-angah sungat sesengaran kaya si tindak tanduke yaiku para wadya kang saka praja medhay mumbar angkarane kawulono ninggih ajeng kadosa pundi ya langkene yai padha dibubarake pasewakan iki yai ya siaga ing kaya ana ing sajeroning pasipan jowo tetep biara wadangga tariko wau purno dawing pandito ratu tangano bedane ngediko sepisan dadi tan keno lawali pindowe krisna waktu main berantang silko saitan keno yowah Nariko kunduring sang para buami rambiah Pinaya marak-marak lirikat Yo sekar pandang Tinto kial angemana Tinto le kial angemana Dasar rupaning ayu Tinto le kial angemana Koyo tinto prawan perawan Kang kono ing kebun diniki Yolah ya Boro putro Nanti ya kayu yun dadine waka durung ana sing teko Sang Prabu Buyono ing endi Waduh waduh kledang-kledang kae katon kaya Sang Prabu ing Raja Kuwarman kaya wengkono ngandika ingkang dereng kawiya sing lesan kinarabat budaya suarane ora Rejang amit puri iya iya senadian do lingguh lingguh mana yang kendot iya wis tak pernah ini Uang tawe lomo paduka miyos wonten ing sampinggil binaturata. Wonten ing pasewakan agung Praja Koparman. inggih sadul sampun mangertosi menawi menika wontenipun mantenan inggih nikahipun Raden Iman Songso dalasan pun teko ing praja dulang Sang Prabu Rukayanti nanging senajan to suwangsa menika kujotipun sampun dewasa nanging menika inggih tasih kirang samu barangipun sedaya dayanipun tasih kekirangan tata krami ugi kekirangan lan anggenipun gula wentah ugi tasih kekirangan inggih kula dalasan paduka ingkang sinuwun kedah sabar sauntara sampun ngantos inggih menika Gek bocah piye to kae kok kaya ngono nggih sampun ngateng kedah dipun sabari Lha iya. Ah, ya sabar banget. Ya kuwi sing wis entuk. Lah kuwi digene ndelah kok urung ana to lakon libuk dadi manten iki. Dan Ono sing dadi manten mung suwangsa. Amir Rambiah Umar Mulya limbuk dadi manten kok durung tumon iyo iya yai mulane yo yai iki dosarene iku mau yon ana imadya ning siwaku agung iya nemokake temanten ya muga-muga kemanten arusaini ku mau muga-muga bisa atut runtut dadi kageninan inen ya uga dadi keluarga ingkang sakinah dalasan mawadah ya uga warohmah mawadah ono wawas, iyo for